नंबर और आंसर क्या है मैं तो स्विट्जरलैंड में बैठा हूँ मुझे कुछ नहीं पता ए फेक मत ये तो बैकग्राउंड है ये तो कोई भी लगा सकता है ठीक है ठीक है पर मुझे नहीं आता आंसर ए है ठीक है थैंक यू नहीं नहीं आंसर ए नहीं है तो क्या है What? Who are you talking to? No one, ma'am. Share your screen. Hey. Hmm. Ma'am, is it okay? हम्म। ओके एग्जाम के सिलेबस में लेटर दिया था पर लेटर एग्जाम में आया है नहीं अच्छा हुआ वैसे भी वो तो इजी नहीं था या या you are right stop talking everyone you are disturbing others too तीन मार्क के क्वेश्चन में कितने लाइन लिखना है तीन से चार लाइन बस रहेंगे ठीक है मैम मैम क्वेश्चन थ्री के बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन भी नंबर थ्री है तो मैम तो मैं अपने नोटबुक में क्वेश्चन फोर लिखू या क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन में जो भी है वो लिखो मैम अब क्या मैम मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकता हूँ अपने आंसर अपलोड करने में हाँ अब तुम एक और प्रश्न भी पूछोगे ना मैं पांच मार्क कट कर दूंगी तुम्हारा हाँ? पूछो मैम अगर मुझे तीन मार्क आए तो मेरे पांच मार्क कैसे काटेंगे हाँ, अब मैं ना तुम्हारी पेपर एक्सेप्ट नहीं करने वाली आंसर सोच और सोच हम्म, कल ही तो पढ़ा था अ, याद आ गया Early humans used to wear skin of animals, leaves, bark like trolls to keep themselves. Kuvar, are you prepared? Yes, ma'am. I guarantee I'll get full marks. Yeah, that we'll see. So start writing your exam now. Last time के जैसे कुछ नहीं पढ़ा मैम के सामने तो कुछ भी बोल दिया नाक कटेगी यार तो